Oh mit dem neuen System, da komme ich einfach nicht zurecht. Ja, das ist noch ein bisschen kompliziert. Die alte Frau sieht Die ist doch im Krankenhaus. Ich krieg die hier nicht raus, die alte. Ja. Hm, aber weißt du was? Das ist doch ganz einfach. Wie denn? Da drückst du einfach nur Alt entfernen. Ah! Äh, Alt Zucchini